वक्त से चुराया था जो न बनाया कहा ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना फिर से दिल दी है ये दुआई साजना भी लकीरों पे लिखते क्यों जुदाई